tiraka eta tiraka da denokito taiala, bazu bueltan dau, zer esan behar, ba, betiko kontuak, betiko historioak, mingainak erreta zutan dauka todola, erregea jaken irezake, jolazean drama, burriak dira tramak, pultsikuan, persona ezberdin taulan eta izpiluan, batean bazati bestean beti erregina buruzikina painezina zulo berdina purtu ezina jotake burbuina izu bosta zola ja nekautan azkauta hormen kontra bultzaka dena zanda dago itxak daude soberan tirakata eta tiraka da deno ja bizitza krakan lokatzez bete eta baina ona hemen bigarren aukera talka zuzen zuzen zura urpegira, zertaz hitz egin ba, zure bizitzaz, ez aitut behar, ni lanean, hau da, denbora, aurrera doa, zein da zein, azaldu nizun behin, argi eta zen, zein da zalantza, jotak emartza, kontuta kanta, tanta, tanta, tanta, badatorek aitza irautza galanta, hau nire estanda, bagoaz ba, etxaien kontra, emakumau zarta, beti kalean aurkituko nauzu dantzan